משעמם לכם, תזמינו חבר לקרבות בייבלייד איתכם. שתיים, אחת, כזה אתה! 这的好头发。 פולדש. די, הבנת לי את הבייבלי. מה, שגיח על כאבס. אוי, לא, שלי לא באיזון. כן, תיגע בקיר, תיגע בקורה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא. היי, אמרת לו לא. ואז הוא הולך. אוי, לא, סתם עוד אחד, בואו לא שלך. אה, אה. שתיים. אחת, די, תהיה אותה. אחת, די, כן. כפיים אביגל. יואו, זה היה מגניב. שקט, נחיתה. לא. אביגל, היי. שני, יואו. שתיים. לא אביגל, רוצה ארטיק? רוצה גלידה? רוצה, כזה? רוצה כזה? אביגל רוצה כזה? אה, רוצה את אמא? את אבא? את בבא? <laughs> בואי אביגל, בואי נסתכל מפה, בואי. רוצה עוגיה? אני רוצה עוגיה. רוצה פטיבר. נו, אה, אביגל, את יכולה ללכת בבקשה. תן לה, תן לה. שלוש. שתיים.